Hej! Idag så ska vi göra fruktsallad med digestivekex och idag så använder vi oss av melon, jordgubbar, vindruvor och eh, clementin. Um, <clears throat> nu så eh, tar vi ner digestivekexen i eh, själva skål och så tänkte vi ha det som botten och lägga ner fruktsallad där sen. Okej, nu skär vi upp jordgubbarna. Vi har skalat en clementin och eh, delar dem i eh, klyftor. Ehm, nu så skär jag vindruvorna i ehm, bitar och vi har valt svarta vindruvor och eh, gröna vindruvor. Um, sen så uh, smilar jag digestivekexbitarna på, på toppen av uh, eh, fruktsalladen. För